أوه، أنا جائعة هل يشعر أي منكم بالجوع؟ الغداء على حساب جريمستون بعد هذه الجولة سقطت ال spike في A هنا نفذت الشحنات سأقطع أنسجة المكان ثلاثة حصلت على آخر لاعب باق سقطت ال spike في اي تبقى 30 ثانية تبقى عدو واحد البوابة جهزوا أنفسكم سنقاتل مجدداً من أجلك يا أختي أسقطت حجب الرؤية كشف المنطقة Давай, я говорю, телепорт.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 قلب البصر هنا سقطت السبايك في بي تم محوها لم ينتهي بعد واجبه رائع أه. آخر لاعب باقي سقطت السبايك في بي تبقت ثلاثون ثانية حصلت على ال spike. تبقى عدو واحد تبقت عشر ثوان وقعت ال spike سيئون هارفة جعلتهم يبدون كالحمقى يا جيت يجب عليك فعل ذلك مجددا مدهش تبقى عدو واحد سهم صاعق سأعالجك أعيد التلقيم حاولتم لعب دور الأبطال عمل رائع تحركوا بناء على معلوماتي لا تعطوهم فرصة للتمركز أهناك من يشتري هذه؟ شكرا شكرا شكرا فلنحلق من التالي؟ تبقى عدو واحد لم تنجح خطتك رغم أذية هذا العالم إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه فاز المهاجمون